Eh, soy Catherine Lecuyer y soy autora del libro Educar en el Asombro y tengo cuatro hijos. El juego para mí es cuando un niño, o puede ser también un adulto, encuentra unos retos que se ajustan a sus capacidades. Y entonces ese niño o ese adulto pues disfruta eh, jugando y aprende y inventa y descubre jugando. El juego es importante porque mm, mientras encontramos retos que se ajustan a nuestras capacidades, pues vamos aprendiendo, vamos mejorando. ¿eh? Y luego también porque a través del juego nos hacemos más personas, nos hacemos protagonistas ¿eh? de, nuestras vidas. Y mm, eh, uno de los problemas que ocurre con el juego hoy en día es que se confunde juego con diversión. ¿eh? El juego es lo que se hace desde dentro hacia afuera, el juego arranca desde dentro, mientras la diversión es algo que ocurre desde fuera hacia adentro. ¿eh? Y mientras eh, a través del juego nos hacemos protagonistas de nuestras vidas, pues en la diversión pues somos espectadores de la vida de los demás, de los que nos divierten. Eh, aquí yo creo que el, adulto tiene dos papeles importantes ¿eh? con, eh, el, juego del niño. Primero, el primer papel es mm, diseñar un entorno en el que va a jugar el niño. Y entonces es muy importante rodear a los niños de cosas bellas. ¿Qué queremos decir por cosas bellas? No hablamos de una belleza cosmética, ¿no? Hablamos de la belleza y en filosofía dice la belleza es la expresión visible de la verdad y de la bondad. Entonces, eh, rodear a los niños de cosas que respetan su verdad y su bondad, como por ejemplo, pues que respetan su inocencia, que respetan sus ritmos, eh, que respetan las etapas de la infancia, su sed de misterio, etc. Y entonces cuando rodeamos a los niños de cosas bellas, pues suscitamos en ello eh, en ellos el asombro. ¿eh? Y el asombro es muy importante porque los filósofos decían es el deseo para el conocimiento. Entonces, a través del asombro los niños eh, quieren conocer. Y el segundo papel del, educador o del, del, maestro, del padre, del adulto, en el juego del niño es acompañar. Entonces, los niños cuando juegan, eh, triangulan entre el mundo que descubren y los eh, educadores que les acompañan o las personas que les cuidan en el, descubrimiento de este mundo. Por ejemplo, eh, los niños cuando están en un parque, ¿no? todos nos acordamos, pues buscan caracoles. Cuando encuentran un caracol, lo primero que hacen es decir, mira mamá, y ese triángulo entre el mundo y, el, entorno eh, y, las personas que les cuidan em, es, necesario para el descubrimiento y para, el juego, eh, hoy en día los niños nacen con unas pantallas en las manos, ¿no? Desde ya mm, eh, uno o dos años. Y entonces em, eso hace que desde muy, muy eh, pequeños entran en lo que llamo yo el círculo vicioso de la diversión. ¿eh? Los niños nacen con asombro, ese deseo de conocer desde dentro hacia afuera que se materializa a través del juego o que ocurre en el juego. Y entonces cuando están divertidos desde fuera hacia adentro a través de las pantallas, entonces el, el estímulo externo cancela ese asombro de los niños. Y llega un momento en que están eh, embotados, apalancados y dejan de ir afuera, hacia afuera, para, para descubrir. Y incluso podemos llegar a una situación en que eh, pasan a depender de esta fuente de estimulación externa, que esto sería pues, las adicciones. Yo creo que los juegos hoy en día eh, llevan demasiadas pantallitas, eh, botones, eh, luces intermitentes, sonidos estridentes. Em, y el problema con todo eso es que mm, pensamos que el niño tiene que poner el juguete en marcha. Em, plug and play, ¿no? Plug and play no requiere ningún esfuerzo por parte del niño, ninguna creatividad, es plug and play, Y en realidad a través de los juegos lo que ha de ocurrir es que el niño se tiene que poner en marcha a través del juego, no el juego. ¿eh? Y entonces yo creo que es importante volver a, juguetes eh, como los de siempre, ¿no? Por ejemplo, pues los Legos es un ejemplo, pero hay muchos más. Y, yo creo que el mejor juego para los niños eh, se encontrase en la naturaleza, eh, quizás con una lupa, para acercar la mirada a, los, los, bichitos que hay en el suelo, ¿no? Y ver las cosas que, pues que mm, pues que normalmente no, no, ve o no aprende eh, delante de una pantalla, ¿no? que ahí está mucho más pasivo. Hablamos mucho del tiempo libre, la importancia del tiempo libre, cómo llenar el tiempo libre. Eh, también hablamos del juego libre y a mí me, me provoca un poco de, cuestionamiento, ¿no? Es, esas expresiones, porque da la sensación de que eh, estamos fragmentando el tiempo y los juegos entre libre, no libre, estructurado, el trabajo, el tiempo libre. Y en realidad esto ocurría también, los griegos hablaban del ocio y del negocio, ¿no? Eh, en realidad eh, todo el tiempo es libre, o debería serlo, porque todas las actividades eh, que realizan los niños deberían nacer desde dentro hacia afuera, deberían ser juego, ¿eh? de alguna manera. Entonces, ¿por qué em, hacemos esa distinción entre tiempo y tiempo libre? Pues eh, yo creo que es porque hay una mala concepción de la libertad, de que pensamos que la libertad se reduce a escoger eh, y así lo explicamos a los niños demasiadas veces entre un abanico infinito de posibilidades. ¿no? Eso sería la libertad. ¿eh? Eh, en realidad eso también es definición de la libertad, pero la libertad eh, también es eh, aceptar las cosas, la realidad tal como es. Entonces, eh, en ese sentido, puede haber un tiempo que no sea libre, un trabajo, hacer los deberes, recoger, pero se tiene que hacer también con ganas, porque me da la gana desde dentro hacia afuera. El juego estructurado, hay casos en que también para el niño... Em, se hace con el mismo espíritu en el que se hace el juego libre. Por ejemplo, cuando dejamos que el niño dentro de un juego estructurado pueda escoger. Eh, ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace cuando el educador tiene una sensibilidad muy especial eh, para poder conocer a sus alumnos uno por uno eh, y sabe cuáles son sus capacidades y busca retos que se ajustan a sus capacidades y eso sería el juego, ¿no? Encontrar unos retos que se ajustan a, mis capacidades y estoy disfrutando haciéndolo. Entonces yo creo que en la medida en que el juego estructurado, si es eh, dentro de una atención personalizada, pues también tiene que ser libre, ¿no? El juego estructurado deja de ser libre en cuanto el educador eh, impone algo al niño eh, con el paradigma, eh, te digo lo que tienes que hacer porque por ti solo no te enteras, no sabes, tú eres un perezoso, no te interesa conocer, aprender y lo que no sabes solo te lo puedo transmitir tú, yo. ¿no? Entonces ese paradigma es lo que da pie a todos los métodos mecanicistas, conductistas que encontramos en el sistema de educación. ¿eh? El sistema educativo em, propone a los niños retos que se ajustan a sus capacidades en la medida en que la educación es personalizada. ¿eh? Y yo creo que hemos perdido de vista lo que quiere decir educación personalizada. Pensamos que quiere decir educación individual, ¿no? Entonces pensamos, por ejemplo, que un iPad por niño, esto es una educación personalizada. Pues un iPad por niño con unas aplicaciones ajustadas a, los intereses del niño no es personal, ¿no? es una persona enseñando a otra persona, no hay acompañamiento aquí, ¿no? Em, que cada niño tenga una pantallita, eh, eso no, no es eh, garantía de educación personalizada, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, si es bueno que los niños se aburren. Eh, yo creo que aquí eh, esa es una pregunta, recurrente entre los padres. ¿eh? Aquí hay dos casos. Primero hay el caso del niño que se aburre como consecuencia de haber sido sobreestimulado. Y entonces ese niño, hemos hablado antes del círculo vicioso de la diversión, está acostumbrado a estar estimulado desde fuera hacia dentro. Y entonces ha perdido ese empuje eh, de arrancar desde dentro y cuando no está sobreestimulado se aburre. Entonces, en ese sentido, el aburrimiento aquí sería un síntoma de que se ha sobreestimulado ese niño. El segundo caso del aburrimiento sería un aburrimiento como preámbulo em, a la creatividad, ¿eh? al juego justamente. Entonces eso ocurre, y lo explico a través de una anécdota, eh, que una madre eh, estaba en casa con su hijo, estaba enfermo ese día, trabaja desde casa la madre, y su hijo la viene a ver y le pregunta, eh, mamá, ¿me puedes poner una película que me estoy aburriendo? Y la madre dice, ¿cómo te voy a poner una película? Mira afuera que hay un sol precioso. Y entonces el niño desaparece y al cabo de dos horas la madre se da cuenta, ¿dónde está mi hijo? Y entonces eh, se, va y lo busca en la casa, no lo encuentra. Y entonces sale al jardín y se encuentra el niño en una cabaña, una de estas cabañas de infantiles. El niño estaba sentado aguantando una cuerda en las manos, la cuerda estaba tensa, medía dos o tres metros, y estaba atada a un cubo en el que el niño había puesto unas semitas eh, para que venga un pájaro, se las coma y tira la cuerda, cae la, cajita y entonces el, niño tiene su pájaro, ¿no? Que ese niño hacía tiempo que pedía a sus padres un pájaro. Y entonces el aburrimiento en ese caso era preámbulo para que el niño eh, encuentre naturalmente un reto que se ajuste a sus capacidades, ¿no? Empiece a ponerse en marcha, eh, empiece a jugar eh, y el, el encontrar un reto que se ajusta a las capacidades de una persona, justamente eh, en, ese, espacio se encuentra la chispa, la creatividad. ¿eh? Eh, ese, reto está a medio camino entre la ansiedad, que esto ocurre cuando las, tareas están por encima de las capacidades de la persona, y el aburrimiento que ocurre cuando las capacidades están muy por debajo de las capacidades de las personas, que esto es lo que ocurre con las pantallas. Me parece muy buena la idea de grabar eh, niños jugando en varias partes del mundo, eh, jugando. Yo creo eh, el viejo, el juego es más viejo que la cultura, entonces y la naturaleza de los niños también. Entonces yo creo que hay muchas cosas que serán semejantes de un, lugar a otro. Em, ahora, también es cierto que mm, los niños siempre han sido, son y serán niños, ¿eh? pero lo que ha cambiado no es tanto la naturaleza o no es la naturaleza de, los niños, sino que es el entorno en el que se encuentran los niños. Entonces hay entornos en que hay más pantallas, hay más sobreestimulación externa, hay sistemas educativos más, eh, más agresivos, en que se escolarizan a los niños eh, mucho antes con el paradigma de más es mejor. Y entonces yo creo que sería de esperar que en esos casos que los niños tendrían ¿Tendrían un juego libre más aburrido, em, que estuviesen ellos más aburridos, menos creativo, eh, menos más monótono eh, y menos interacción entre ellos? En el caso de niños que han estado creciendo eh, en, un entorno más familiar, que han sido escolarizados quizás más de forma más tarde o, en, en una escuela infantil que respeta más los ritmos de los niños, entonces ahí pues tendrían un juego libre mucho más creativo, y mucho más natural. Si yo tuviese la oportunidad de hacer un documental, lo haría sobre el asombro, <laughs> seguramente, y sobre la importancia de la belleza en la educación. Yo he tenido mucha suerte ¿eh? porque he crecido en un entorno de naturaleza completa. Eh, mis padres tenían un, hobby, además de su trabajo, eh, que era, pues teníamos una, una granja con faisanes, teníamos 30.000 faisanes. Y entonces he crecido en la naturaleza cuidando los animales eh, y, recuerdo haber pasado horas subida eh, a unos árboles estando ahí pensando y no haciendo nada más. Y bueno, no teníamos, teníamos televisión, pero casi no la veíamos, porque el caso es, no es que está mal la pantalla, pero es que había tantas alternativas más bellas que no teníamos tiempo para eso.